Olá pessoal, hoje eu vou ensiná-los a criar uma ferramenta no GeoGebra para auxiliá-los a dividir segmentos de reta em partes iguais. Bom, primeiramente vamos começar criando aqui um controle deslizante. Esse controle deslizante vamos renomear, renomeá-lo né, para N e colocar um intervalo de variação aqui entre 1 e 50. Tá? É, o incremento aqui, vamos colocar 1, como unidade. Clicamos em aplicar e criamos o nosso controle deslizante. É, a seguir, nós precisamos criar dois pontos quaisquer, né, dois pontos A e B quaisquer. Tá? É, e depois, nós precisamos criar uma lista de pontos entre esses dois pontos, A e B, que estejam igualmente espaçados. Né? Para isso, vamos criar uma sequência de pontos sequência, quando nós começamos a digitar aqui, já aparece as opções, né? Nós vamos escolher a última aqui de baixo. Tá? Então aqui é sequência, expressão, variável, valor inicial, valor final e incremento. Então o que nós queremos é colocar pontos igualmente espaçados entre A e B. Bom, para isso a gente precisa definir né, é, o comprimento, né, a distância entre, entre cada ponto e precisamos de, definir também uma direção e um sentido, né? É, então vamos começar a partir do ponto A. A mais. Aí eu vou criar uma variável k, né, que eu vou definir a seguir no valor inicial e final ali, e o incremento dela, k, dividido por n, né, é, e isso multiplicando um vetor que nós vamos criar, b menos a. Criamos aqui um vetor, né, uma variável k, e para que, essa, que o GeoGebra entenda isso como variável, a gente vai colocar ela aqui, né, a variável desse, dessa nossa sequência é k, o valor inicial dessa variável vai ser 1, e o valor final dessa variável vai ser n-1 n menos 1. n que é o nosso controle deslizante, menos 1. O incremento dela, vamos colocar de unidade em unidade, vai ser 1. Né? Vamos criar uma lista, né, uma sequência de pontos entre A e B, igualmente espaçados. Clicamos em Enter e está criada a nossa lista. Nossa lista aqui de pontos. Né? Notem que ele vai colocar o N aqui dentro, então nós temos que tirar esse N dali, que senão não vai funcionar. Tiramos o N ali de dentro da, do parêntese, né? tiramos o outro, clicamos em OK e está criado. Quando variamos o valor de N, criamos N pontos, N-1 pontos, né? entre A e B. Então, dividimos é, esse segmento AB em n partes iguais. Bom, é, seria interessante que tivéssemos uma ferramenta que cria isso. Bom, é muito fácil criar essa ferramenta. Basta vir aqui no menu Ferramentas, criar uma nova ferramenta, e daí nós escolhemos aqui os objetos que nós queremos como resultado, né? os objetos finais. Eu quero que saia a lista de pontos. Os objetos iniciais, aqueles objetos que vão é, nos auxiliar ali né, na nossa construção, aquele que a gente quer selecionar para dividir, por exemplo, um segmento. Então nós é, já temos aqui as opções, né? ponto A, ponto B, número N, só está fora de ordem. Seria interessante que selecionássemos o ponto A, a seguir o ponto B, e que ele nos desse o número, né? nos perguntasse que número é, de divisões que nós queremos. Vamos colocar o N após o A e o B. Tá? Clicamos aqui no próximo. Podemos nomear essa ferramenta, por exemplo, divisão de segmentos em partes iguais. Né? É... E está pronto ele cria uma nova ferramenta aqui no, na nossa, no nosso menu. Né? Podemos testar essa ferramenta criando um segmento qualquer, definido por dois pontos. Clicamos na nossa ferramenta, ele nos dá aqui o que, que a gente precisa fazer para dividir esse segmento. Então, ponto, ponto, e o número de divisões que nós queremos. Então, ponto C ponto D, ele pergunta qual é o número de divisão. Vamos dividir por 7, por exemplo. Ok, aparece aqui em 7 segmentos. É, 7 divisões do nosso segmento CD. Bom, acho que é isso. Vocês poderiam, inclusive, apagar todos, toda essa parte inicial que fizemos, né? não é mais necessário. E sempre que eu quiser dividir um segmento agora, basta usar a ferramenta que eu criei. Né? É isso. Até mais, pessoal.